Selamat datang di program POS Golden Key Management Point of Sale. Tampilan menu Golden Key Management. Master produk meliputi customers, produk, gudang, bank, dan barcode. Produk master produk meliputi kategori barang, merek, satuan. peletak gudang cetak kartu member cetak barcode Transaksi penjualan meliputi penjualan dan retur. Pembelian meliputi pembelian dan retur. Stok meliputi mutasi, stok of name, persediaan. Pembayaran meliputi pembayaran hutang, pembayaran yang meliputi pembayaran saldo piutang dan berbagai bentuk pelaporan. sesuai dengan kebutuhan.